大層な橋があったとは知らなかった年貢の納め時だ今度は逃がさねえぞ桂石丸何故そうまでして我らを抜けたてめえにはわからねえだろうが俺たちだってギリギリなんだそのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえならば致し方あるまい なんだその情けねえなりは侍が聞いて呆れるぜまあいいくたばっちまいなあお姫様何故そのようなところになりませぬお戻りくださいお姫様ちうるせえなあいいぞいいぞわしに構わず続けるだよ れにしても面白いなお主ら人か人じゃなこの頂のように踏み込んで早々に切り合いとは全くもって野蛮極まりないぞほれぶっやれお役目の日は退屈での出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃしかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろおひいさま そのような者どもと関わってはおいおい案ずるなすぐ戻るわおおいい着物じゃねえかおおお主のごとき下郎にもこれがわかるか高いぞこの絹は高いぞこのわしさくな姫の格を示すにふさわしいであろうえっ ガキのくせしやがってえー、なんじゃとわしゃ大人だ、あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい宴に戻って飲み直すとするか人の御よここから先は神の領域じゃさもなくばその命保証せん あのワッパなんとした旅力宴と言ったか ですか私などは神木月様にお認めいただけるよう力を尽くしているつもりなのですが残念そら残念だろ血の尊さばかりは後から変えることはできぬでなそうじゃ我が友心はよわしの役を手伝わせてやるぞカムヒツキ様のお目に触れる機会が増えればお主の覚えも良くなろう はよろしくお願いいたしおひいさまいい加減になされませその大切なお役目を果たすのはこれからですぞ席に戻るなりこのようにまた深酒をなされてはまたまだ玉じはうるさいの何酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせろわいわしにかかればちょちょっと なまずいこれどこに行かれるのですかまだお話スンジわしが間違っておった改めてい覚まし役に備えるとする少し席を外すぞおおおひいさまついにこの玉の心をお分かりいただけましたかおいお主ら あー、あまずいまずいまずい人の子なんぞ連れてきてはお役目どころかオ咎トガメじゃ は、人のこの分際で、このわしに歯向かうとはどういうことかいや、待て。ここには強い酒や油も しょう今の大きな音は何やら香ばしい匂いがいたしますな。桜姫よその方あの偽善たる武士竹リビが娘として今日まで重要してきたにもかかわらず陳が楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは。 はあなんたら諸行ぞ何とぞお許しをそれもこれもこやつめらは神ともあろう者が人に席をなすりつけるでない申し訳ござめませる。さて人の子らよ名乗れ 桂右衛門の城高森人呼んで田右衛門にござりますおいらは金太だおめが帝ってやつかゆいだおいらの子やんだを早く消してけらい見るってとはいかいまるです神と人は二つよすなわち 頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定めされどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうての次にあれがいつ現れるかは主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだよって橋が現れるまでそこの桜姫と共に こたびの狼藉の始末をつけるがよい始末と申されますと桜姫よ鬼島のことは存じておろうなその方の父母が出会いかの悪心大水地を討ち取りし離島じゃいましきあの地は古くより多くの鬼が救い未だ我が支配及んではおらぬその方らは この鬼島を開きながら何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃそのようなお言葉ですがカム神月様鬼島はあまりに遠すぎまする片道だけで何日もかかりましょうんここから通うつもりではあるまいな無論鬼島に住み着いて命を果たすのだそれまではこの都を追放とする 追放でございますかこれは正式なる直であるぞ以上じゃ下がれ追放さあおひいさまあちらに。 年をしてダダをこねられますな決まってしまったものは是非もありませぬ一日も早く直を果たし都に戻ってまいりましょうさく間さん心あんな奴らと一緒なんて嫌じゃここで心はと一緒がいい私も寂しいですよ ジードもいかがいたしましょう頼むなんと情けないあれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿しかしながら 良い機会なのやもしれませぬなおひい様はこの三柱の都で何の労もなくご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりましたこれからの厳しい生活がおひい様に多くを学ばせてくれると願いましょう私の分もさくなさんよろしくお願いいたしますこの命に変えましてもさようならさくなさん けれど少しほっとしている めんなここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞまんずいでくったくただよまあまあ良いではないかしてさくな様これからいかがいたしましょうそうじゃなじいに聞いてみるかじおいたまじ寝ておるのか 着きましたなここが鬼島で間違いございませぬいはまっことじじいじゃの聞いておったのならこれからどうすればよいかはよ申せふん確かこの洞穴はずっと島の中腹まで続き抜けた先に峠があるはずその頂にはおひい様のお母上が住まわれていた家がございます まずはそこを目指しましょうそうか分かったさあ行け人の子らよあいいやお主はさすがにカイマルは見る手と一緒他の者はどうした何故誰も動かぬだってこの島は鬼だらけなんだべゆいの言う通りだ神様ってのは 一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。げんに、クソ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したかその腰に履いた刀は飾り物かかたじけない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには、武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど。 父にあってすら刀がすっぽ抜けてしまいおひいさまええー、もうよいわし一人で行ってやるわおおそれではそれがしたちは後からついていきまする。 手のものかいずれにせよここで無様にムクロを晒すがいいなんじゃとよくも高貴なるこのわしに向かってお様そやつはち邪魔をするでない引っ込んでおれ見せな逃がさん逃がさん逃がさん Let's go. ら目指す先は同じようですな